Buenas gente, sean todos bienvenidos a mi primer speedrun. En este caso tenemos que craftear todas las espadas de Minecraft en el menor tiempo posible. Desde el primer intento, que me costó 30 segundos más o menos, a este hay una evolución gigantesca. Mi anterior mejor marca fue 21.66, que me costó romperla hasta ahora. Que bueno, después de más de 50 intentos es de 20.93. A la fecha de subida de este video me encuentro top 3 del mundo, así que estoy bastante contento con el resultado y nada, espero que lo disfruten.